કપાસના ભાવમાં ક્યાંક દસ થી પંદર વધ્યા હતા તો ક્યાંક ત્યારની અંદર સ્થિર જોવા મળ્યા હતા તો બીજી તરફ કપાસની સાયકલ ધીરે ધીરે સુધારા બાજુ જોર કરી રહી છે જેમાં ન્યુયોર્ક કોટન વાયદો એક સેન્ટ વનતા ઘર આંગણે એમસીએક્સમાં બસોનો વધારો થયો હતો જેની સાથે કપાસિયા સીડમાં પાંચ રૂપિયા તો ખોળમાં વીસ રૂપિયાનો વધારો હતો તેલના ડબે પણ પાંસઠ રૂપિયાનો સામાન્ય સુધારો થયો હતો જ્યારે ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસોથી સોળસો પચાસ બોલાતા ને એ વન કે ફોર સોળસો એંસી સુધીનું બજાર જતું ને ગામડે માર્કેટ જેટલા ભાવ ઓફર કરાય છે પરંતુ છતાં ખેડૂતો હજી મક્કમનના થઈ ચૂક્યા છે આજે સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં સાડત્રીસથી આડત્રીસ હજાર મનની આવક સામે સૌથી ઊંચો ભાવ બોટાદમાં સોળસો એંસીનો હતો ને હાલ કપાસની સાઈડ સાયકલ તેજી તરફ વળતા ફરી સત્તરસોની નજીક ભાવ થશે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલ કપાસના ભાવ કેવા બોલાઈ રહ્યા છે તે જે વીસ કિલોગ્રામ દીઠ આપેલ છે બોટા તેરસોથી સોળસો એકોતેર મહુવા તેરસો પચાસ થી સોળસો પિસ્તાલીસ ગોંડલ તેરસો એકાવન થી સોળસો છત્રીસ કાલાવાડ પંદરસો થી સોળસો ને ચાલીસ રૂપિયા જામજોધપુર ચૌદસોથી સોળસો એકત્રીસ ભાવનગર તેરસો ચૌદથી સોળસો ને અઢાર બાબરા ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને સાઠ જેતપુર પંદરસોથી સોળસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો વીસથી સોળસો ને બત્રીસ અમરેલી અગિયારસો ત્રીસથી સોળસો ને ચોપન સાવરકુંડલા પંદરસોથી સોળસો ને બાર જસદણ ચૌદસોથી સોળસો ને ત્રીસ રૂપિયા વાંકાનેર ચૌદસોથી સોળસો ને પચીસ રાજુલા બારસોથી સોળસો ને એકવીસ તળાજા તેરસો એકવીસથી સોળસો ને ત્રણ બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા માણાવદર પંદરસો પંચાણુંથી સોળસો સિત્તેર વિંસ્યા પંદરસોથી સોળસો ને પચીસ ભેંસાળ ચૌદસોથી સોળસો ને અઢાર ધારી તેરસો એકથી સોળસો ને અગિયાર રૂપિયા ખંભાળિયા પંદરસોથી સોળસો પંદર ધ્રોલ તેરસોથી સોળસો ને દસ સાયલા ચૌદસો પચીસથી સોળસો ને પચીસ હારીજ ચૌદસો એકાવનથી સોળસો ને સત્તર રૂપિયા વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને ચૌદ વિજાપુર પંદરસો પચાસથી સોળસો ને એકવીસ કુકરવાડા પંદરસો વીસથી સોળસો ને એંસી હેમદનગર ચૌદસો પાસઠથી સોળસો ને પંચાવન રૂપિયા માણસા બારસોથી સોળસો પચાસ કડી પંદરસો એકથી સોળસો ને પચીસ થરા પંદરસો એંસીથી સોળસો ને ત્રીસ સિદ્ધપુર ચૌદસો ચોર્યાસીથી સોળસો ને ચૌદ રૂપિયા ગઢડા પંદરસોથી સોળસો ચાલીસ ધંધુકા ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને ચાલીસ વિરમગામ સોળસો